So ini daripada channel I Sharp Shah. Jadi langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Okay. Eh, Asap Shah guys So apa aku nak buat hari ni Actually masa aku baru lepas balik pada meeting tadi Aku ada jumpa seorang makcik ni Dia ada jual tudung kat aku Aku beli tudung kat makcik tu Aku tak tahu kenapa Lepas tu sekarang ni Aku tak tahu nak buat apa dengan tudung tu So Aha. aku ada terfikir, terfikir, terfikir The prophecy is satu tak. plan aku nak try pakaikan tudung yang aku beli tu dekat orang non muslim nak tengok reaction dia macam mana lepas tu nak bagi kat dia orang tudung tu bagi sebagai hadiah sebab biasa kalau bagi kat mak aku dah banyak lah tudung dekat betul, dia, betul. dia aku dah penuh dah tudung so aku nak try bagi kat non muslim lah bagi dia ada collection tudung sikit let's go <laughs> okay kita dah sampai dekat area KL Sekarang ni aku nak cari macam perempuan non-Muslim Like Chinese, Indian ataupun apa panggil masalah uh, Kita okay. nak okay. pakaikan dia tudung Kita tengok reaction dia orang macam mana muka dia orang pakai tudung All So right. lepas tu nak tanya pendapat dia orang pasal macam mana selesa ke tak pakai tudung Kau boleh tengok kat sini ada tudung Tudung ni aku beli dengan makcik tu lah Ada lebih kurang 10 lay tudung kat selam So kita tengok lah siapa yang berminat Kita ada dua assistant kat sini untuk pakaikan tudung Sebab aku lelaki, aku tak pandai pakai tudung So yeah, let's go Yelah mana Okay, Stephanie. Oh, 18 tahun. 24 tahun. Lin. Oh, ini dia nih. No name. Alright. Liza. Liza. Uh, are you busy? Uh, actually, I'm shooting a video. Uh, I want to do social experiment. Have you ever wear hijab like this? Do you want to try wear hijab and see how you look in hijab? Oh, you can be featured in our video. You huh. I need to go out with my friends right now. So. Oh, I see. Because I'm not from KL. Oh, I see. Where are you from? Penang. Oh, you're Penang. Yeah. Oh, I see. You don't. It's gonna be interesting. It's okay, never mind. Thank you. Thank you. Okay, thank you okay, for your time. <gasps> Fail. Fail. Fail. Susah memang. okay, kalau untuk mem, uh, apa nama ya membuat social eksperimen macam ni dia memang agak uh, susah sikit lah guys sebab orang-orang kan uh, tak uh, semua boleh ada waktu macam ada masa dia macam ingat tu. Kita jual barang guys. Dia ingat kita jual tudung. Dikira jualan jilbab gitu. Ya Allah. Guys, nanya susah eh kan, ni eh nak approach orang. Betul lah. Ada banyakkan rasa, banyakkan dia orang macam tolak lah sebab dia orang punya agama semua. Mm-hmm. Ada yang macam takut ingat kita orang nak masukkan <laughs> agama Kristian ke Islam. Betul uh, betul. Macam lah. So kita try lagi lah, kita try lagi. Ha. Sebelum ni you pernah pakai tudung? Oh, pernah. Pernah. So boleh lah nak pakai kan? Kan suruh dia pakai. Lah. Okey, jom. Kat sini je, depan ni. Okay, jom. Pen, we want to try put hijab to non-Muslim. Do you interested? Hi. Excuse me. Uh, ah, are you free for 5 minutes? Boleh cakap Melayu tak? Lah? Saya malas nak speaking. Pandai pandai cakap English tak? Pandai. Cuba cakap. English. Boleh. <laughs> so basically kita nak pakaikan you tudung. You pernah pakai tudung tak before this? Tak pernah. Tak pernah. You masa tak sekarang? Okay, sekarang ni I nak pakaikan tudung untuk you You boleh pilih tudung mana And then I bagi hadiah tu untuk you Tudung ni akan jadi milik you So you on tak on? On You okay eh? Okay. okay. Tata nak tengok reaction you for first time. Okay guys, korang tengok Yati dia tengah cari lagi orang. Tapi dia malu. Oh, okay, okay. Jumpa seorang sini. Okay. okay. Hi, how are you? Are you free now? Uh, yes. Boleh cakap Melayu tak? Sikit lah. Sikit boleh ya? <laughs> okay, saya cakap English lah. Actually, kita orang tengah buat video. Alright, what? <laughs> okay, saya cakap English lah. Ini bangang dia apa? Aku macam <laughs> dia, cakap nak nak cakap English tapi macam cakap bahasa Melayu. Aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang. Social experiment kita, uh, Biasa you tengok Muslim pakai tudung kan ha. uh, Ni kita nak buat Nak cuba pakaikan untuk non-Muslim uh, You Chinese right? Saya mix Filipin. Mix Filipin. Oh You pernah mix. pakai tudung before this? Uh, tak ada Tak ada So you free tak I pakaikan you tudung? Boleh lah Boleh? Okay, so I nak tengok reaction you macam mana. Tengok okay, muka dia lah macam mana. Okay, boleh? Boleh. Okay, cun, jom. Guys! Kita dapat jumpa satu orang yang sporting. Okay, you pilih colour. Nanti I bagi you salah satu ni. Okay. Merah. Okay, dia you pilih warna merah. Okay, now I nak try pakaikan tudung untuk you. So, do you okay, right? Okay. Boleh pilih warna. Ah, boleh, boleh pilih warna. Ini nanti you akan dapat. You nak warna apa? Aha. Macam tu? Oh, okay. Biasa kita tengok perempuan Muslim kan pakai tudung kan? Tu dah normal. So, I nak tengok uh, non-Muslim tak pakai tudung macam mana dia punya reaction, macam mana dia punya apa, I nak tanya berapa you lah. Okay. Uh-huh. So, you pilih another one. Wow. You have taste. Nice. This one our fashion designer. Top in Malaysia. Top This in Malaysia. This your first time ah, really ah? <laughs> Alright. Ah, Uh, you nak pergi mana ni? kerja kerja kat sana. <laughs> Dia pergi kerja tak lambat ke? Tak lah. Oh. Dia kerja apa? Uh, law firm. Law firm. Yeah. Oh, you lawyer lah. Belum lagi lah. Belum lagi lah. I, I dulu lawyer juga. Betul. ha, lawyer buruk. Oh my god. Okey, anak tu saya pegang lah. Comel. You nama apa? Saya? Ha, saya Laiza. Laiza, this is your doctor. Ha. Wow. Ashley, now come to Papa. No, you're not my Papa. Papa is you. <laughs> Oh, you're a crocodile. You're not my Papa. crocodile. okay, you choose. This one I give to you. What? Oh, give to you? Yeah. yeah. Nama you apa? Tiffany. Tiffany. Umur apa? 18. Umur 18. Yeah, Tiffany umur 18. So, are you okay to be on YouTube? Yeah. Ah, okay. Dia juga bawa uh, ciputnya banyak ya mesti 10 lah minimal Wow Sebelum ni pernah pakai tudung tak? Tak lah abang eh, Saya pernah tengok dia punya campaign macam Aha. Uh-huh. Oh, dia cuba pakai Ya, ya Saya nak try pakai untuk you lah Tengok macam mana you punya ni nak tengok muka you macam mana Okay You pernah tak uh, sebelum ni nak try pakai cuba tengok kat muka you tak pernah terfikir tak lah. pernah terfikir okay, betul ni dia orang tengah betul-betul kat tudung tengah lilit aku tak tahulah dia orang lilit macam mana ini pattern apa Puan Zima? pattern style sekarang tak pernah dia buat orang cakap lah pattern bawal ke lilit Guys sebenarnya kan, orang ingat kita orang ni menjual tudung <laughs> Kita orang tak jual tudung Oh my god, you look so different Wow. You know you look like Arabic, you know? Oh my god. Oh my god. <laughs> Lah. Ya Habib. Ya si kawannya. Ya Habib Ali Baba. Ya Habib Ali. Pirang. Okay. Cantik lah Liza. Dia daripada mana Liza? Ara Damansara. Ara Damansara. Eh, anaknya ke mana? Guys, Liza memang spotting. Jangan tengok cermin lagi tau. Nanti saya tunjuk dari cermin. And then you tengok your face. model jilbabnya kayak gimana sih? Oh dekat gitu ya jaraknya ya. Hello, hi. Wanna try? Wanna try? So you ready to see your face? So you ready? Ready? You sure? Okay. Are you ready? Yes. Okay, you ready ya? Eh? Okay, one. 1, 2, 3 So sebelum korang sambung tengok video Alamak ni, Siapa yang sponsor video kali ni Yang sponsor video kali ni adalah Aisab Brand Aisab Brand adalah okay. sebuah company clothing Yang menjual barangan-barangan branded So kita boleh tengok barang Aisab Brand kat sini Let's go Oh So dekat kotak ni kau boleh tengok ada eh, owner eh, name asal saya itu aku ada QR code dengan t digit code dengan size lah. So kau ah. boleh tengok dalam dia. So dekat sini ada 100% money guarantee book, ada manual book, ada appreciation card, dia ada tulis sini dia Aisab Shah do you know Aisab Black Mamba t-shirt. Aku nak tengok. Oh. Wow apa yang bestnya baju ni dekat depan ni ni ada logo Aisab logo dia logo okay. timbul float print dekat tepi pun sama logo timbul juga float print juga hmm. kau boleh tengok dekat sini dekat belakang belakangan baju ada logo bawah baju dia ada QR code dengan TDG code pasal QR code dengan TDG code nanti aku explain kat korang je lagi kat dalam okay. dia ada tag Aisab dengan TDG code lepas tu dekat sini dia ada tulis you are be watched at cool wow dekat sini ada dua tag ada QR code juga TDG hmm. code dia ada tulis I'm just limited edition my circle small because I'm in into quality not quantity kat dalam dia ah, pun ada ah, tag okay. juga ada empat tag kau boleh tengok lah dekat sini dia Weh, punya originality dia dia punya material material apa yang paling penting kain dia sejuk lepas tu kain dia lembut kau tengok kain dia macam mana lepas tu kalau kau berdiri tengah panas ke apa tak cepat berpeluh lah ha, kau boleh tengok ni anion saya ha, ha, terus jadi mak korea so untuk kuih akut ni bila aku scan mm Okay, kau boleh tengok ada ah. muka aku Aisab Shah kalau kawan beli ada muka korang lah. So, TDG Code ni adalah nombor limited edition. Sebab Aisab Boy hanya keluarkan 999 pieces saja. So, kalau korang beli nombor 271, maknanya korang je pakai nombor 271. Korang lah pemilik dia. So, korang boleh dapatkan baju okay. ni di www.aisab.com. Keren si Dan korang boleh ini. guna 5% discount guna kod Aisab Shah. Lagi satu, kalau korang tak tahu macam mana nak beli online apa semua, korang boleh WhatsApp nombor kat description bawah ni. Nanti staff dia orang akan handle. Jom okay. kita sambung tengok video ni. Okay, see. Wow. Alright. Dia macam <gasps> Okay, before. Oi, cantik. Masya Allah, Masya Allah. <laughs> I feel special. You feel special? Yeah. Uh, last time I read is like when I was like six or something. So what do you think about this, about hijab? Disco. Disco. Oh. So you see hot hot hot a bit lah because the cuaca lah. Dapat difference dari tadi. Yeah. So tudung ni ayah dia akan to you. Oh. Oh, okay. Yes. okay. <laughs> so kalau you nak tear-tear pakai rumah pun boleh. So thank you for so much for volunteer this. <laughs> Okay, thank you Tiffany. Okay, okay boleh buka. Terima kasih ni boleh. Bye tapi okey lah nampak different dia pakai tudung kan dia dia pun cakap selesa apa semua so kita tengok connect macam mana oh my god you see so apa pendapat you? <laughs> Eh. bagus juga okey. sangat comel comel comel, comel. Masya Allah Masya Allah Aha uh -huh. So, apa pendapat you pasal selesa ke pakai? Okay lah. Your first time lah. So, so kalau you pakai macam lah like, everywhere berjalan, you okay? You rasa selesa ke? Tak tahulah. Belum, belum lagi. Okay, okay this one, this one, I hadiah kau untuk you to donate. Okay. Okay, one, two, three. <gasps> oh my god. <laughs> you look different, right? Okay Tak percaya katanya guys Yeay Yelah macam uh, Muslim India macam tu Good Masya Allah Oh, <laughs> so apa pendapat you pasal tudung ni? Is it okay when you wear? Is it like limas ke? Okey. Okey je. Wah, muka you macam harap lah. Betul. <laughs> so, tudung ni saya hadiahkan untuk awak. So, awak boleh tiap-tiap pakai kat rumah ke apa ke, belajar kat YouTube ke. Masa saya pakai tudung ni, saya nampak macam secure sebab tutup semua. Saya suka macam tu. And also, saya tak, saya ingat orang pakai tudung panas. Tapi tak panas pun macam okey je. Ya <laughs> okey ke? okey. Okay. Dia cakap tadi kalau saya pakai tudung tu, macam selamat. Wow. Thank you so much. Okay. Okey, Diva. Bye. Bye. Ya agak. So Syah tak sangka lah. Sebenarnya yang non muslim ni sporting untuk cuba benda baru kan. Betul, so apa betul. pendapat Yati tadi? Dia orang ni sporting kan? Ah, sporting sangat. Sani, dia orang ni sporting kan? Sporting, sporting. Memang tengok dia memang sporting. Zima, macam mana pendapat Zima? Oi, terbaik. Oh, ni oh, ada lagi. Oh my god. god. Yang bawa anak tu. Aiza, you, you look so different. Yeah. see myself here. Yeah, wait, wait. I want to see your real reaction. <laughs> Real reaction. Oh my god, Aiza. Yeah. Are you excited? Yes. <laughs> Wow. my look now, a Malay girl. Kayak kayak artis Korea yang ini yang masuk Islam itu siapa namanya lupa. Oke, okay, three. <gasps> wow. <gasps> kepastian gitu ya. betul really beda banget sih guys pakai jilbab sama nggak pakai jilbab ya. wow wow masya allah hmm. keren sih bisa uh, mereka kayak nerima gitu untuk memakai jilbab gitu guys keren dan mereka juga excited banget gitu dan so kayak Wow. Ya. Yeah. Like mualaf lah. Oh. Oh. No. So, what do you think about this when you wear? Like first time, right? Yeah. I think if I wear like this, people will thought that I'm Muslim. <laughs> I also look tan. Oh, wow. okay. Okay. Uh, I bagi kat you tu. Gimana dia perasaan dia tu? Yeah. Yeah, for you. And then you boleh pakai lah kat rumah ke apa. yeah, yeah, ya, sure. Okay, what do you think about this? Is that macam rimas ke, panas ke apa? Okay. Okay, tak okay. panas, tak rimas. Just kalau you nak jalan tengah-tengah panas pun okay. Because cannot see my hair lah. I won't worry about my hair Casio e eh. mm. Mm-hmm. Oh, so nampak kemas lah. Oh, okay, nice. Yes, Thank you, Liza. Betul, Zee. So, this one for you. So, sepena, sebab nama dia nampak muka macam Fatin, so Shah namakan dia Fatin. Can I call you Fatin? Can, can. Okay, Fatin. <laughs> Yes, tujuan aku buat video ni adalah untuk bagi kesedaran kepada semua wanita hmm. kat sana bahawa pentingnya berhijab ni. Betul, betul. Bukan aku sahaja buat. Lagi satu sebenarnya, bila dia orang berhijab, dia orang ni nampak different tau. Nampak betul. lawa, nampak cantik, betul. nampak ayu, nampak anggun. So kalau korang nak part tu, korang komen kat bawah, korang subscribe and jumpa korang untuk next video. Bye. Oke, okay, ada selesai videonya. So itulah tadi non muslim pakai tudung di Malaysia. So ini memang bagus banget sih istilahnya. Ya, kita pengen tahu reaksi mereka seperti apa dan bagaimana istilahnya apa yang mereka rasakan seperti itu dan banyak yang mengatakan it's okay gitu. dan enak dan ada yang bahkan berkomen itu dia pakai jilbab itu macam selamat macam tuh tidak terbuka ya Allah masya Allah lah haula ya guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai intinya adalah sebagai muslim kita diwajibkan untuk menutup aurat kita bagi perempuan ya seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan dan untuk laki-laki daripada pusat sampai lutut tuh auratnya dan kita kena menutup semua semakin cantik kita maka semakin dihargai pakailah kita. Maksudnya dalam berpakaian, bukan cantik wajah saja tapi pakaian kita macam tu. dan jangan sampai istilahnya merendahkan orang lain yang mungkin uh, lebih apa ya kayak melihat daripada luarnya saja jangan pernah kita menilai orang seseorang itu daripada luarnya saja jadi dia pakai hijab pakai apa semua kita pandang baik nah, dia tak pakai hijab kita doakan agar supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar pakai hijab kita sebagai muslim tidak dianjurkan untuk senantiasa mencela menghina dan memaki akan tetapi kita sebagai muslim dianjurkan untuk senantiasa mendoakan kepada muslim-muslim lain lainnya dan kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr menyampaikan kebenaran dan untuk senantiasa menyampaikan agar seseorang ataupun kita sendiri senantiasa bersabar dengan apa yang ada dalam uh, kejadian-kejadian di dunia ini seperti itu guys. Jadi istilahnya mau apapun yang terjadi pada kita, kita tetap sabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah support channel saya sampai sekarang ini Tanpa teman-teman ya channel ini mungkin tidak bisa berkembang sampai sekarang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh